جوری نگاهم میکنی در و غم خودم فراموش میشوم دل را کجا بردی در کنج قلبم جا با کرده جا به رسید رسیده از خاکی ترین محله این شهر نمیدونم کجایی جانم به لب رسیده از خاکی ترین محله این شهر نمیدونم کجایی